rappen, weil ich ein Niemand war Wollte auch den Hype, wollte dabei sein Wollte frei sein, auch mal heise Daraus wurde Highlife, das ist mein Life Ich fick auf der Knife Das ist nicht meine Sache, auch nicht meine Scheiß Fange an zu rappen, für jeden Preis Das Spiel geht voller Sechserleins Ja, das ist ein Scheiß, was soll ich dir dazu sagen? Leben oder leben lassen, Ficker Verpiss dich hier, ja